Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, ang topic natin is all about intermittent fasting. So ano ba yung intermittent fasting? So ang intermittent fasting is kakain ka lang sa isang araw within 8 hours. So the rest na 16 hours, hindi ka na pwedeng kumain. So ngayon, ah... Uh, since nagba-vlog ako at ang aking content is all about food vlog or mukbang, so, itatry ko, syempre, kailangan medyo, pag, pag sinabing mukbang, parang kain ka ng kain, marami yung kinakain mo, so itatry ko mag mukbang while intermittent fasting aalamin ko kung meron bang mababawas sa weight ko or ganun pa rin kapag nag-intermittent fasting ako sa isang araw and then yung kinakain ko is yun pa din. So, itatry natin guys. Ipapakita ko sa inyo yung everyday na kinakain ko. So, itatry ko siya within one week. Mag-intermittent fasting and then Siguro sa isang linggo, uh, I think mga two times ako magmumukbang or one time lang. So, itatry natin yon guys, kung gaano ba kabigat yung mababawas sa akin. So, i-update yeah, kayo everyday. So, ngayon, magwa-weighing scale muna ako. Titignan ko kung anong, ano bang, wait, <laughs> Hi guys! So, ang aking breakfast ay pancit canton. So, it's, ano, 10.40 to na. So, yeah. It's lunch time at ang kakainin natin ay kanin. So, alauna na. 1.10 ang aking ulam ay chicken afritada liver. So, unahin na natin tong uh, sige, unahin natin tong chicken. So, ayan yung chicken. Spicy flavor guys! Good morning! This is my second day of intermittent fasting at ang time check tayo. At ang oras ay 9.56 a.m. At gusto ko nang kumain dahil mag-aalas 10 na medyo nagugutom na ako. Kahapon hindi ko kayo na-update nung after kong magmukbang. Siguro mga around 4 o'clock in the afternoon So, nagmukbang ako noon. And then, after kong magmukbang, yun, hindi na ako kumain hanggang kinabukasan. So, hanggang ngayon, hindi ako kumain. Hindi naman ako nakaramdam ng gutom kasi ang <laughs> dami ko nga rin naman kinain Turks kahapon. Pero hindi naman ako gaano na nabusog ha. Hindi ko naman minukbang kasi tinaste test ko lang. So, ayun, ngayon, kakain na tayo at samahan niyo akong kumain ng agahan pero feeling ko hindi na hindi na agahan yung kakainin ko. kanina hanggang ano na yun. Siguro hanggang tanghali na. Pero tingnan pa rin natin. Try natin kung anong pwedeng kainin agahan. So guys, ito yung aking kakainin. Gulay na ginisang repolyo at saka isda. So ito ang aming lunch. Lunch tapos ano na rin. Agahan. So time check tayo oras is 10.05. Hi guys, good morning. <clears throat> so, agahan na tayo. Time check. 10.03 na. Ang kakainin natin is rice tapos sinigang na baboy. So, siguro tanghalian ko na rin ito. Pero i-update ko kayo mamaya. Pakain ka madami. Time check tayo, 3.33 p.m. At ang snacks natin is pancit canton. Yan yung madalas na kinakain kong. Hindi naman madalas. Ah, uh, minsan lang naman. Tsaka at nagluto sila ng fries kaya kuha tayo ng konti. Hi guys! This is the fourth day of my intermittent fasting. So, ito yung time check tayo. 10 o 10 o 3. So, agahan ko ay itong egg na may uh, patatas tsaka carrots. Tortang, ano ba? Tortang giniling. So, let's eat. Time check tayo. It's 3.53 p.m. Snack time, hotdog and bread. Hi guys, time check tayo. It's 10.16 a.m. na po. So, let's eat na ng ating agahan. So, ang ating breakfast ay rice and then ang ulam natin ay tinolang manok. So, let's eat na. Time check. Five. 5.37 at ang ating ulam ay lumpiang Shanghai. Time check tayo, 10.03 a.m. Ito ang ating breakfast. Breakfast and lunch na. uh, <laughs> eggplant and egg. And then kakain ako ng rice. may breakfast. Wow! breakfast lunch. Breakfast lunch na namin to. Maple syrup check, 5.32. At ang ulam namin ay chicken, rice. Time check, 10 o'clock a.m. Time check tayo, 3.59 p.m. So, that's it guys. As you can see naman, sa first day of my intermittent fasting up to 8th day, dapat nga 7 days lang yon Pero hindi ko napansin, naging 8 days pala yung pag-intermittent fasting ko. From 55.95, naging 55.60. So, nakita nyo naman, di ba, na nagmukbang ako dalawang beses kumakain ako ng like pancit canton, ng fries, tapos kanin, hindi pa rin ako nagigain ng weight. Siyempre, di ba guys, pagka nagmumukbang ka kasi medyo parang ako nung unang try ko ng mukbang, sabi ko sa sarili ko, pag ba nagmukbang ako, ah, uh, masama ba? Siyempre, masama kasi ma overeating yun eh. Natatakot ako kasi baka mamaya bigla akong tumaba, ganyan. Pero, nung trinay kong mag-intermittent fasting, so kakain ako ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. lang. So, nung first day ko, na nagmukbang ako, di ba, nag Turks ako nun, hindi ako nakaramdam ng gutom nung alas 6 ng hapon hanggang kinabukasan. Hindi talaga ako nakaramdam ng gutom nun. Tapos, nung second day din, hindi rin ako nakaramdam ng gutom. Ang ginagawa ko kasi, umiinom lang ako ng umiinom ng tubig hindi naman ako expert, guys. Pero based lang sa experience ko kasi 'di ba ang intermittent fasting kakain ka ng 8 hours tapos yung the rest na oras hindi ka na pwede kumain. So yun yung ginawa ko, nakita nyo naman. Kahit na nagmumukbang ako, hindi ako nag-gain ng weight. At in fact, nabawasan pa yung weight ko, hindi man siya 1 kilo at least ilang kilo din yon from 55.95 naging 55.60. Medyo okay din pala. Hindi ko naman sinabing gayahin nyo na kumain kayo ng kumain ng hindi healthy. Siyempre, mas maganda pa rin yung kakain kayo ng healthy. So, based lang naman yun sa experience ko. So, that's it lang guys. If you like this video, just click the thumbs up button. Don't forget to subscribe my channel. Don't forget to hit the notification bell para every time na mag-upload ako ng video ay mat-notify kayo. So if you have any suggestions or comments, just comment down below. Thank you so much for watching guys. See you soon! At sana makagawa ko ulit ng bago kong video. Bye! Sana may natutunan kayo sa video natin.